Banja luka brale, sve što svaka majka ne bi Svaka glava oko mene je ko da veli Svaki posao niko kako gazda želi Imamo u bruku ono za šta rasta leži Znamo sve od uglova do decimala Ima nas od birtija do klubova i festivala Kod nas ne pita se Google nego reci nama Odrasli u ruglu let od Vrapčića do Lešinara Ni lijep smo lake mete, al svima smo im na nišanu Pa tiše pričaj, svi nam ljud U mom gradu od kulture imaš samo knjižaru Prošli se od fizičkog do hemije Vjeruj jako brzo stigli smo to sve vidjet Nikad komfort strogo rizično do premije 05, ističem ističemo, te cifre Maradona da je kod nas rođen umro bi sa 23 Jer nema se za bijelo morao bi će spi Jordan da je ovdje rastao svi mi rekli šta ćeš s tim za zgrade i dalje basket sa ko bi Ne znamo za zakon, znamo bit plaćenik a ti me brale pitaj da li je plaćen stream Već dugo svi su čisti versovi mi hrane tim Gdje su bili u tim hvala Bogu što je rade živ Traže mir, žele nam glave Grad je final, to nije reljepka slabe Podigo me kraj što temelje za pare Pa ovo sranje nisi čuo ni od sa 20 Šta je? Banja Luka brale sve što svaka majka ne bi Svaka glava oko Svaki posao posao niko kako gazda želi Imam u bruku ono za šta rasta leži